Des de fa alguns anys, l'Institut Català d'Antropologia acull a un grup de treball amb un enfocament diferent i molt novedós. El grup d'antropologia de la vida animal investiga, reflexiona i discuteix sobre les relacions que establim a la nostra societat amb els animals no humans recentment amb motiu del Toro de la Vega a Tordesillas, on com cada any acribillen a un brau, aquest grup de científiques defensores dels animals ha deixat molt clara la seva posició emetent un comunicat en resposta a l'anomenat Manifiesto Universitario Pro Toro de la Vega.